Un peligroso terrorista y que el terrorista de las albóndigas asesinas anda suelto. No logra andar con él y tiene un maléfico plan preparado. Acabar con todo el mundo a base de albóndigas. Las albóndigas se desintegrarán en la barriga de las personas y luego se vuelven a, a compactar explotando en el interior del organismo de los comedores de albóndigas. Será un caos tremendo una vez que todas las albóndigas exploten a la vez, a la hora señalada y premeditada por el terrorista.